витископ? Мне кажется, будут проблемы у Мерседеса в Сингапуре. Вот, ну не знаю, кажется. Ныне у одной, у одной из машин, и возможно это будет Хэмилтон. Почему-то у меня все равно еще перед глазами этот Сингапур э, Макларена, последний сезон в Макларене. Вот, э, я думаю, что Японию, Корею все-таки возьмет Росберг. Вот. Японию? Да, да, я думаю, что даже Японию возьмет все-таки Росберг. Э, Говорить о том, что будет в финальной гонке, ну, что будет, можно говорить. Чем все это закончится, потому что двойные очки. Вот. И сколько бы критиков не, не было по поводу всего этого, при нынешней обстановке, э, при тех событиях, которые мы сейчас видим, все-таки, наверное, двойные очки э, сыграют свою роль и довольно, довольно интересную. Вот. Э, по поводу того, кто будет первый, все-таки я бы, наверное, ставил на чемпионство Росберга. Хотя, честно, я уважаю Льюиса за его поступок с переходом в команду Мерседес. Да, это был действительно очень, очень решительный шаг и очень уверенный. Казалось, Льюис уже вырос. <clears throat> Но все равно я думаю, что он не ожидал такого сопротивления, и это его морально надломило. Это сыграть против него в конце сезона, и все-таки Росберг станет чемпионом. Э, По тому, кто будет на третьем месте, наверное, Дани Рикардо. Э, человек, который гораздо стабильнее справляется с э, работой с нынешним болидом. То есть да, у Феттеля все равно периодически, там, пускай каждая третья, каждая там, четвертая гонка, ну, возникают какие-то проблемы с машиной. Дани Рикардо гораздо стабильнее себя ведет, э, поэтому, думаю, все-таки третье место в чемпионате будет именно за австралийцем. Ну а хтось выиграет гонку, крім цих трех? Мне хотелось бы верить в Уильямс. По одной простой причине, потому что одна победа Вильямс в этом сезоне может подарить им э, финансовое вливание и веру инженеров, и веру пилотов в команду на следующий год. Потому что сейчас, пока Вильямс выглядит командой, как э, помнишь, в свое время, да, по, вот несколько сезонов назад выглядел Заубер, который пару раз там приезжал на подиум, да, как выглядела Форс Индия, которая там тоже там, там, там, могла там показать хороший результат а в SPA 2009 и выиграть гонку э, и тому подобное. Я думаю, что в, мне очень хотелось бы, Red Bull уже, ну, да, на Сузуке посопротивляется Red Bull, но все равно мне очень хотелось бы, чтобы выиграл Вильямс. Я думаю, чемпіоном буде Хемілтон. І Хемілтон виграє в Абу-Дабі. Це його траса, він там вигравав не раз. Він, е, я думаю, що він зможе знайти себе, е, налаштуватися на останній бій. Але до Абу-Дабі буде дуже щільно, і по суті, я думаю, що ем, сам підсумок чемпіонату він знову кине тінь на цю ситуацію з подвійними очками. Абсолютно не потрібно. Ем, новаторство, мені здається, для цього сезону. І те, чого ніколи не було в Формулі 1, це занадто шоу-фактор. Нехай і треба розуміти, що Формула 1 це шоу в першу чергу, а не спорт. Ем, третім Алонсо Боттас, Рікардо. Рікардо виглядає переконливіше, Алонсо стабільніше, попри те, що Рікардо дуже стабільний. У нього із 9 фінішів 7 у топ-4. Це навіть не формат Алонсо, це вище. Але друга половина сезону завжди була за Фетелем в усі роки. І е, ті траси, які будуть в другій половині, це траси багато в чому Фетель. Я думаю, що Фетель в цій половині буде переважати Дані Рікардо і відбере у нього якісь очки. І це шанс для Валтері Ботаса. А, я ризикну сказати, що третім буде Валтері Ботас. Йому багато очок треба відіграти, але а, є СПА, є Монца, траси, на яких Вільямс має бути дуже сильною командою. Є Остін і є Бразилія, де Вільямс завжди погано виступали. Е, тому на цих трасах я думаю, що Валтері буде дуже сильним суперником і ризикну поставити його третім в чемпіонаті. Це буде е, можливо не зовсім справедливий для Дані Рікардо підсумок сезону, тому що хотілося бачити його якраз е, наступним після Мерседес. Але це буде цікаво, як мінімум, для подальшої інтриги Формулі 1. Ну і щодо переможців, я скажу, що я думаю, що Мерседес розіграє всі останні гонки. Ні Red Bull, ні Феррарі, ні Вільямс, ні Форс Індія, ні що вже там говорити, Макларен е, гонок не виграють. Мерседес е, зберуться. Так, у них будуть проблеми, як і у всіх, із цими пеналізаціями, але команда Мерседес єдина, яка е, завдяки своїй перевазі, ми побачили в Канаді, це 160 кінських сил над усіма іншими. за рахунок цієї переваги вони зможуть ці позиції на старті відігравати знову. І попри заборону фрік підвізки, попри обмеження, які. Е, накладає сама команда на боротьбу пілотів, у них все одно залишається секунда з кола. Це та перевага, якої має вистачити як мінімум для одного пілота, щоб виграти наступну гонку, кожну наступну гонку. Вітіскоп спортивне відео.